Thank you. में तो कोनो मुके बरयात आवे ओकर मीठी मीठी बोलिया कैसे ले जाई के सोझा हमरा डोलिया कोइले वादा बनी जदम जनम के को बहुन साहत छोड़ अपना सोनम के बरयात से ले जाई केहू सोझा हमरा टोलिया केहू रोके केहू के सामने रे हम नहीं छूब देव सुनील दिल में रख ले बात रे राइटर सोहनु के बाबी सबात रे हाँ, देव सुनील दिल में रखले बाहस रे राइटर सोहन के बाबी सब हंस रे गोली चाहे चली भाला रे माला डाली कवन साला रे उठे दिलावा में तो तोहरत रे से देखल ना जाला रे उठे दिलावा में तो तोहरत रे हमसे देखल ना जाला कौन साला रे नहीं हो की माला रे माला डाली कौन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 प्रेजेंटेड बाय अपन music O que eu karam mein to बाबू के केहू से डर बरे digital recording studio Moniari Waza presented by Open Music. DJ जोर जाइब जोर जाइब ते जान तोहरा चक्कर में कुछ कर जाइब आ जाके मर जाइब ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जा It's normal. कर में कुछ कर जाइब आ मिलबू न सनम जाके मर जाइब ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक मेरा दर्द मेरा जख्म और सुख का है आंसू đi pa